赤血球血管内皮細胞がなんだこいつはこリンパ管 急ぐぞ道設血球がターゲットになるんだよ、しっかりやってるうわあ栄養バカめ助けを呼んだ ってね。 えっ燃えている私の声が届かないほどにえっ 球かえ <laughs> あ Deus. 今日も細胞たちは元気に働いています